बीच हाई लाओ जमवाई सा सारू चने रो साग सासू माँ रोटियों के नो लाया रोटियों बिना कीकर खासो बात तो सही है मगर माँ चने रो साग ईच करो रोटियों रो तो क्यों ईच कोनी रोटियां ले मारो काजो जगाऊं कई साग घनो स्वादिष्ट है तो जवई सा तो कोरो ईच खाया गया रोटियां पाछे ले जाओ भरी कोई खा लेसी जेरी थोड़ी मर्जी मरकीनी जमवाई सा सारू बिछोना बिछाया दे ठीक बिछाया दो हो गयो जीथे सुई को नहीं रहा हमारे पेट में गुलरिया कूद रहा है थारे पेट में गुलरिया आया की कर तुम्हारी मारे कारण सासू मारे कारण की कर इतना बढ़िया पकवान होते हुए भी महनो चने रोसाग ईच खावनो पड़ियो हे भगवान केरे मूरख रे पले बंद गई तो में जाए देखो कई होसी लेकिन धान सु कोई उठ नहीं जावे होले होले हालो बालमा कोई जागे नहीं अठी तो ठीकरा खाली पड़िया है अरे ये मटके में कई देखे आ डंडो आ काम कर देवेला आ तो शहर है एक बूंद भी बेकार को जावन दो आ मारने गया मीठू मीठू शहर पेट भर गया लेकिन जब तक शहर थू तक कनो तो बंद नहीं हुई खूबी हटो कोनी आ हाँ, संगे ईज मांडो में आ संगे कपड़ा गीला हो गया शहर भी खत्म हो गवा हमें कोई करो पाछो हमें जाए लुगाई को दे कई हो गयो जी तू चिपचिपो हो गया हमें कोई करो तो थी ना मजेदार ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले चिंता मत कीजिए सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त है घंटी जैसा बटन भी जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी कहानी मिस ना करें हमारे आगामी आकर्षण है धार्मिक कथा रामायण पूतना उद्धार गणेश का हंगामा हास्य कथा कौन है भयानक पोपट के किस्से कामधेनु का अवतार नटखट मिनी गबलू के किस्से बेवकूफ चुड़ैल रहस्य कथा चमत्कारी पत्थर चमत्कारी सरवर और भी रोचक कथाएं